हाय मेरा नाम डॉक्टर अमित गुप्ता अगेन मैं आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक promo code which is Holi 18 आपके यहाँ इसमें मिलेगा फ्लैट 18 परसेंट का डिस्काउंट लेस्कोमिक डॉट कॉम पर जल्दी चाहिए लेस्कोमिक डॉट कॉम पर और होली 18 प्रोमो कोड यूज़ करके एटीन परसेंट का फ्लैट डिस्काउंट किसी भी प्रोडक्ट पर जाके ले लीजिए ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो था बहुत सारे लोगों ने मैसेज करते कि सर होली का प्रोमो कोड कब आएगा तो ये मैं आज लॉन्च कर रहा हूँ और गाइज़ घर में रहिएगा सेफ्टी के साथ रहिएगा बाहर बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है आपको पता है मास्क पहनिएगा और घर में अपने फैमिली के साथ होली खेलिए खेलिए और बाहर मत निकलिएगा क्योंकि बाहर कर्फ्यू भी लगा हुआ है और सूखी होली खेलना यस गुलाल के साथ होली खेलना वो आपकी स्किन को भी सेफ रखेगा हर्बल होली के लिए कोई भी कलर और पानी ज़्यादा वेस्ट मत करो और कलर ज़्यादा यूज़ मत करेगा आपकी स्किन को हार्म करेगा तो गुलाल के साथ होली खेलिए और लहसुन मेक पर जाइए और फट से जाके होली एटीन प्रोमो कोड को यूज़ कर लीजिए ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो वेट क्या करो जल्दी से जाओ लेट्स में और प्रोमो डालो कोड होली एडी